哎，我上场表演了，我给你扶着，兄弟。本，这不叫本，真不用，这不是吧？真不用，那行，那真不用啊。那我有事叫我啊，兄弟。那我去，我你有事叫我啊。烦死了。 哥们儿，我真的问一下你练多久了？我没练，我刚练，刚练打这么好。哎，你是不是教练啊？不是，爱好者，爱好者，爱好者。哎，那哥们儿，你等会儿打，我就问一问题行吗？这低扫怎么踢？我老感觉不对。低扫就是放松提，往前压就可以了。往前压哈。哎，对对对，是是。哎，你放，是是怎么？你看是是是这样吗？ 哎，对对对，让没错没错没错。哎，你看我那，我这么觉得我这这脚背呢？为什么脚背呢？来，用胫骨肌，用胫骨啊，胫骨肌。这没声儿，胫骨怎么就这没声儿？压进去，压进去，压进去。嘘，哎，嘘。 哎，哥们，哎，你再看看，就总感觉就是转不过去的，找不着那种感觉。脚转过去就可以了啊，脚转。找不着是脚转过去啊，你要要出声吗？要喊吗？可以可以可以，这种感觉，哎，对，没问题，没问题。哦，这样啊，哎，哥，们哎，你你再看你再等一下，你再再看一下。哎哎，行了，不错不错，这踢吧踢吧踢吧，哎，哎，哎，哎，哥们，你别走啊，你帮帮我，我需要你帮我再看一下，咱再互动一下呗。你怎么走了？ 冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍。